Hodio mi prescribos quo mi pretigas cartum por mia hembesta travel. Unue mi jam metis cotton en la cartum. Mi aldonas moran por trempado. Mi aldonas eion por che li povas hashi sin. mi comencis secigi la coton. Cravoi besonas malsecetan median. Mi donis ali aquon por trinki, salon aquon por bani sin, kai manjulion. Tiam mi aldonis alian crimbeion. Mi plenigis lian lian manjulion. no Muslim Fab